कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले the prime minister campaigning in Asansol said he was delighted I think the world was elated to see the large crowd that had gathered at his rally मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं बाकी कुछ दिखता ही नहीं है क्या क्या कबाड़ कर दिया आप लोगों ने This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day. पहले 10 लाख केस 231 दिन में हुए आखिरी 10 लाख केस 19 दिन में हुए थे कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तो खुद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि जिले में अभूतपूर्व कोविड संक्रमण फैल गया है जिले की व्यवस्था चरमराती दिख रही है अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही जांच नहीं हो पा रही ये तस्वीर अहमदाबाद की है जहां पर सिविल अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है इनमें कोरोना मरीज हैं जिनको अस्पताल लाया गया है लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मरीजों को छः से लेकर आठ घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतज़ार करना पड़ रहा है गुजरात के बाद चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर यहाँ एक बेटा 24 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर काटता रहा कि अपने पिता को भर्ती करा सके बेटा चंद्रपुर से तेलंगाना ले गया वहाँ भी बेड नहीं मिला तो वापस लौट आया फिर यहाँ भी वापस चंद्रपुर में बेड नहीं मिला गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो ना मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे झारखंड की राजधानी रांची में यह विलाप उस बेटी का है जो अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंची अस्पताल की पार्किंग में आधे घंटे तक वो इंतजार करती रही और जब किसी तरह पिता को डॉक्टरों के पास पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहे कोई डॉक्टर नहीं आया कोई डॉक्टर ठीक उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल के दौरे पर थे ये बेटी जब अपने पिता के शव को लेकर अस्पताल से बाहर निकली तो मंत्री जी के सामने उसका दर्द स्वाभाविक तौर पर फूट ही गया पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे के समय एक मरीज के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे एक कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई पापा बहुत सीरियस में थे हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए उसके बाद जो करना तो धूप में जोड़ दिए पापा को कुछ इलाज नहीं हो रहा है सर कोई मतलब नहीं है ना कोई देखने वाले नहीं है डॉक्टर भी बोलते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है अस्पताल के जिस हिस्से में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के शव रखे हैं वहां फ्रीजर में शव रखने की जगह अब नहीं बची है कुछ शव खुले आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर हैं तो कुछ अंदर अस्पताल में ही जमीन पर रखे हुए दिखे बॉडी पूरा बाहर में है सर देखने वाले कोई नहीं है यहाँ रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में शवों को ले जाने के लिए अब ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कई शहरों से खबरें और तस्वीरें आ रही हैं जहां अस्पतालों में जगह की कमी है बेड्स की कमी है ऑक्सीजन की कमी है दवाइयों की कमी है शमशान में भी जगह की कमी दिखाई पड़ रही है हालात सभी जगह बुरे हैं लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है सरकार की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन और शमशान घाट के आंकड़े बिल्कुल दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें क्या चीख चीख कर नहीं कह रही कि हमारा स्वास्थ्य का ढांचा जो पहले ही कमजोर था अब कोरोना के दबाव के आगे चरमराने लगा है कि भाई जब हमने जिंदगी भर लड़ाई मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के लिए लड़ी है तो हम सरकार से बेड अस्पताल की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं वो रातों रात चमत्कार क्यों करेगी हम्म। हमको जो चाहिए था वो तो दिया ना उसने ध्यान रखिए अगर कुंभ को लेकर भी सतर्कता नहीं बढ़ती गई तो तस्वीर भयावह हो सकती है पता नहीं अब तक कितने लोग कोरोना की चपेट में वहां आ चुके हों ये तस्वीरें गवाह होंगी अगर कल इस भीड़ से कोरोना विस्फोट हो जाए कहां से करेंगे उनके इलाज के इंतजाम पहले ही सारा ढांचा चरमरा रहा है इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए एक तस्वीर बता दीजिए मुझे कुंभ में जहां पर दो गज की दूरी हो रही है या आदमी ने मास्क पहना है और जो कोविड नाइन्टीन का जो वो है नियम और नियमावली है उसके साथ में जो धार्मिक भावना है वो कोविड नाइन्टीन कानून से ऊपर होती है मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ नहीं आप कह रहे हैं कि कोविड से ऊपर होती है लोगों की धार्मिक बिल्कुल है धार्मिक धार्मिक भावनाएं ऊपर है श्रद्धा ऊपर है तो श्रद्धा जो है वो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे ऊपर है अभी यही चीज कोई और धर्म का बोल दे तो अब मैं ये भी बता रहा हूँ ये सारे मौलाना जो प्रौडी मौलाना है जो संक्रमण करने के लिए दृष्टिकोण से आए थे वो सब जेल में सड़ेंगे उनको पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जा रही है लोग जो कुंभ में जा रहे हैं हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे तो वहां बिल्कुल हमने सावधानी बरती आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वहां पर लोगों को कोरोना नहीं होगा गारंटी तो व्यक्ति की अपनी नहीं है क्या किसको हो जाए हम किसी की रात पैर भी कर रहे थे फिर आप मुझे ये बताइए कि आपके प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं और इतने सारे बड़े बड़े नेता लखनऊ की क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं ये क्या बुरी मैं समझा नहीं क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं लोग जो कुंभ में जा रहे हैं हम भी कुंभ में शाही स्नान में गए थे तो हाँ बिल्कुल हमने सावधानी बरती फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं क्या बुरी स्थिति है मुझसे बेहतर आप जानते हैं तो आप देख रहे हैं कि आस्था का विषय तो अपनी जगह है लेकिन अगर आप विज्ञान की नहीं सुनेंगे तो आस्था के केंद्र से लोग बीमार हो हो के लौटेंगे अरे वहां लोग कोरोना की मांग कर ये जा रहे हैं कि भगवान इस कोरोना को खत्म करो नहीं ऐसे करेंगे एकत्रित होके कोरोना को यही तो, तो चाहिए मैंने पहले भी कहा था ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है क्या हरिद्वार में जुटे ये श्रद्धालु वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे इस भीड़ में जाने किस किस के भीतर कोरोना का वायरस छुपा आप सत्ताईस तारीख का गंगा माँ का स्नान करिए लास्ट कुंभ है और देखिए वहां कितनी शक्ति मिलने वाली है फिर आपको मैं तो बस यही जानता हूं कि ये जो भी अपार शक्ति की आप दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टरों को मिल जाए क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और हर डॉक्टर यही चीज बोलेगा कि इस तरीके के जमावड़ा यही चाहिए कोविड को क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे हमारे डॉक्टर कैसे निपटेंगे उनको ये शक्ति चाहिए जब अस्पताल में कोई भी मरीज होता है हमारे घर का मरीज भी है हम भी मरीज होकर बने कई बार तो बाद में डॉक्टर भी ये कहता है कि भगवान पे छोड़ दीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए तो सरकार का इंतजाम बहुत अच्छा है जो मौत से बच जाए वो अपनी खैर मनावे कोविड आज का दिन में नहीं है यहाँ मास्क पहनने की जरूरत नहीं है तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करे हम्म। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को क्या बोल रहे हैं क्या बोल गए नेताजी जी कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में हम्म। और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में और चुप रहो या कीर्ति गाओ और तुमको पूरी छूट है अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या वाह मोदी जी वाह वाह वाह नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं